वेलकम फ्रेंड्स मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों को स्वागत है आज का वीडियो है जंगल जा रहे हैं आपको दिखाते हैं हमारे विलेज में कैसा जंगल है और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना हेलो फ्रेंड्स देख लीजिए आप जंगल में एंट्री कर चुके हैं आप देख सकते हैं storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on and on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow. Hello friends देखिए आप दिख देख चुके हैं आप मेरे खेत का व्यू और ये वीडियो कैसा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सपोर्ट आप लोग करते रहिएगा धन्यवाद